ене мен келінді тәубесіне түсірген тағдыр үшінші бөлім жазгүл апаның да үлкен ұлы тұрсынның үйінде жүргеніне біраз уақыт болды алғашқыда жақсы ақ еді бірақ күндер өте ол мінез көрсете бастады алыстан сыйласып сыйлы болып жүр екен бір біріне үлкен келіні момын жақсы жағдайын жасап үндемей жүр артық сөзі жоқ не болса да ішінде енді мейлі жылы қабағына рахмет бұл келіннің күйдіргенде ұлдың өзі күйдіріп жатыр кішкентайында кірпия еді сол мінезі тым күшейіп кетіпті қасені ғой елгезек ақ көңіл болатын мұның бар еркелігін көтеретін ал үлкен ұл бір түрлі томаға тұйық ашылып сөйлеспейді де жағдайда сұраспайды дөрекілігін де танытып қояды анда санда әсіресе қызы яғни оның қарындасы тұрмысқа шыққанда дүлей дауыл тұрғызды бар шығын соның мойнына жүктелді емес пе қолы қалтырап әр тиынын санап есеп алып жазгүл апаның желкесінен шығара жаздаған несие алып қарызға батып кенже қызды күйеуге әрең ұзатып еді ау кейін де қарызға батқанын несиені төлейтін уақыттың таяғанын айтып күңкілдей беретін болды баласы сол тыныш болсын деп зейнетақысы түсіп тұратын карточкасын бере салған өзі тиынсыз қалды маған ештеңе керек емес маған тек тыныштық керек қара су ішіп қаранан жесем де тыныштықта өмір сүрейінші үйіңнен қуып шықпасаң болды балам деп еді жазгүл апа басқа түссе баспақшыл кешегі жазгүл апа мен бүгінгі жазгүл апаның айырмашылығы көк пен жердей тұрсынға бір ауыз қарсы сөз айта алмай қас қабағын бағып жаутаңдап отырғаны ол үйде кезде тіпті еркін тыныстай да алмайды екен қасенді аш салақанында жұмса жұдырығында ұстап сығып сілікпесін шығарып алатын ал мынау ұлдан жасқанат неге өзі де түсінбейді мүмкін бірінің артынан бірі келген қайғы әбден жігерін жастып тастаған болар солай ғой барар жері болса бұл ұлдың үйінде бір күнде тұрмайтын еді безіп кететін бірақ қайда барады сондай қиын күндердің бірінде бұл үйге маржан келіп тұр екі баласын ертіп келінін көргенде жазгүл апа қуанып кетті тағдырлас мұңдас ең жақын жанын көргендей жылап қоя берді апа немерелеріңізді алып келдім сізден басқа қарайтын адам жоқ мен жұмыс істеп кішкене аяққа тұрғанша қарай тұрыңызшы төркінімнен кетіп қалдым білесіз ғой ол жақтағы жағдайды деп тұр келіні о байғұс ау бұл үйге қарабасы әрең сыйып жүргенде бауырының екі баласын сыйдыра қояды ма екен тұрсын туған анасын бағуды салмақ көріп отырған ол бұл екі жетімекті жарылқай қояды ма екен солай ойлағандай ақ болды балаларын бізге тастап өзі байға тимекші ме итті иесімен қинасын апарып тастаңыз балаларын екі-үш күннен кейін. Қызыңыз онсыз да қарызға батырып кетті мені деп қоңқ ете қалды баласы. Жазгүл апа осы күнге дейін тілін тістеп келді. Мұнысы енді артық кеткендік. Үнсіз қала алмады. О, аспаннан салбырап түсе салған қай жердің дәуісің сен? Жүгірмек. Үндемеген сайын шектен шығып бара жатсың ғой. Мен мейлі ертең өлермін. Ал мыналардың жазығы не? тасбауыр неме сенен басқа кім жарылқайды бұларды жалғыз ініңнің ізінен ерген тұяқтарын тентіретіп қоймақсың е көргенсіз бәле ары үндемейм, бері үндемеймін не істейді екен деп сол жалғыз інің емес пе кредитіңнен құтылуға көмектесіп үйіңді жөндеуден өткізіп көлігіңді әперген сол інің емес пе талай күніңе жараған ініңнің алдында қарыздарсың сен сол қарыздарыңды өтеуің керек бағасы балаларын бұл екеуін қуатын болсаң мен де кетемін үйден ойпырмай ау тым тас жүріп пе едің соншама әке шешеңе бауырларына қасен сияқты жақсылық жасасаң не болады екенсің деп жазгүл апа барылдаған даусымен үйдің ішін басына көтере айқайлап тұрсынға тұрсын бақпай отырды шешесінің бір сөзіне де селт етпеді бейнесі темірдің үстіне адам терісін жауып қойғандай бауырының балалар мен анасының зарына жібей қоймады шамалы үнсіз отырды да мама менің миымды ашытпаңыз онсыз да жұмыстармен басым қатып жүр ертең алып кетсін балаларын деді ол сорын құрғыр сорлап қалғыр неме өз ұлымның көзіне күйіп болып түрткісіне шыдағанша көшеге тентіріп кеткенім артық кетемін деген жазгүл апа қасеннен қалған екі ұлды жетектеп сыртқа қарай беттеді ал енді қайда барсын қос кеуде ұлының үйінен безіп шықты өзі ғана емес жетегінде титтей немерелері маржанға хабарласты ол айтқан мекенжайға барса біреудің есігінің алдындағы ескі времянка үйді жалға алыпты жерге шөккен кепе там сырты үгітіліп құлағалы тұр шама осыған келді пәтерлер қымбат айлыққа ілініп алғанша пана етіп тұрайын деген едім деген келініне жазгүл апа аш құлақтан тыныш құлақ құдай күнімізді біреуге қаратпасын деп жеңіл күрсінді соны айтсаңызшы апа деген маржан енесі мен балаларына сыз сасыған қаракөлеңке бөлменің төрін ұсынды бөлмеде түк жоқ еденге иесі берген ескі кілем төселіпті бұрышта бір көрпеше мен жастық қана қараңдайды маржан сол жұқа көрпешені төрге төсеп енесі мен балаларын отырғызды не істерін білмей бір отырып бір тұрады шай қойып дастархан жасайын десе үйде түк жоқ осы қазір ғана олар келер алдында соңғы тиынына Ролтон кеспесіне нан батырып жеп алып еді ал таныстарынан туыстарынан алған қарыз ақшасы таусылған ертеңгі жұмысына баратын тек жол күресі ғана қалып еді қалтасында келіннің күйін сезген апа қап картішкемді алып кетпеппін ғой тұрсынның үйінен ашуланып шығып кете беріппін деп қалталарын сипай берді осы кезде еш ескертпей баса көктеп үй иесі кіріп келді амандық саулығы жоқ түрі суық апа екен маржанға оқты көзін қадап тұр бұлар кімдер дегендей енем қой балаларды әкеліпті деп күмілжи берген оған өзің жайғаспай жатып қонақтарыңа жол болсын не деп айтып едің бір өзім тұрамын демеп пе едің келісім қайда деді зірк зіркілдеп кетеді ғой жай бірер күнге қонақ болып деп міңгірлеген маржанның жағдайы неткен аянышты еді сендер сөйтесіңдер бір екі күн қонақ деп алып бүкіл әулеттеріңмен көшіп кіріп аласыңдар су мен газдың соры ғой бұлар сен төлейсің ба ертең давай ертең шығарып сал қонақтарыңды топырлағандарыңды көрмейтін болайын деп қайта шығып кетті мынауың қайтеді қалай қалай сөйлейді есі дұрыс па неменеге үндемей қалдың маржан. бір әдемі жап жаңа үйін жалға беріп жатқандай сөйлейді ғой мынауың сасыған лашығын сонша қорып ойпырмауы ой адамдар не болып кеткен деп оның ізінен жазгүл апа сөйлеп қалды сол екен есік қайта сарт ашылып әлгі апай қайта кіріп келді сасыған лашық дейсіз бе өзіңізде осындай лашықта жоқ қой деді сұрланып ұрысқысы келіп желпініп тұр Е, немене ұрсуға келдің бе қой айналайын сенімен айтысуға шамам жоқ деп жазгүл апа қолын сермеп оған кет дегендей есікті нұсқады сіз кімсіз маған бұлай сөйлейтіндей кетші бар кетпеймін ал өз үйімнен қумақсың ба кетпеймін мынаны қарасай кетші бар дейді ғой деген үй иесі апаны сенсіреуге көшіп кетті қор болған өмір ай кең дүниенің еш жеріне сыймай ақ қойды ғой бұл екеуі туыстарына тіпті ең жақын жандарына да енді мынау қайдағы біреудің жаман тамына да сыймай ене мен келін көше кезіп келеді екеуі екі баланы жетектеп алған қайда жол алғандарын өздері де білмейді аузынан ақ ит кіріп көк ит шыққан шайпауыз әйелдің жаман тамынан алыстаса болғаны ертелік кетіп қалғысы келеді бұл маңнан шіліңгі шілде далада аптап ыстық шыдатар емес кішкентай екеуі су сұрады жарты жолға келгенде олардың қыңқылын есітпеген сыңай танытып ене мен келін келеді сүйретіліп қап кәртішкемді алып шықпағанымда. ай деді жазгүл апа тағы да пәтерақының қалған ақшасын милиция шақырып болса да қайтарып алуым керек еді әлі үш апта уақытымыз бар еді деді маржан келін қарным аш су деді кішкентай екеу олар жүріп келеді бағыт белгісіз қала шеті болғандықтан жаяулатып болса да қала ішіне кіріп алу керек ары қарай бір мәнісі болар анда санда зу зу етіп өте шығатын көліктерден басқа айналада тірі жан жоқ азып тозған арып ашығын қос ана мен қос бала жол жиегіндегі кәрі тұттың түбіне келіп отырды жазгүл апа толмай жатып толдым деме болмай жатып болдым деме деп бекер айтпапты ау жасарымды жасадым болдым толдым деп ойлаппын ғой кім біліпті бұл күйге түсетінімді ех деп ауыр күрсінді мен өзімді кінәлі санаймын апа сіз дұрыс айтасыз менің пейілімнен ғой қасенді қинап қойдым оған жаным ашымады жағдайын ойламадым судың да сұрауы бар демекші қасеннің бар табысын көзіне қарамай шашып едім міне енді барымыздан айырылып отырмыз түгім жоқ апа мынау екеуіне су әперетін тиынымыз да жоқ қой апа не істейміз енді деп маржан жылап жіберді е жазған ау сенің еш кінәң жоқ мен ғой мен баламның басын жалмаған тып тыныш отырсам ше тілеулеріңді тілеп бұл жағдайға түспес пе едік мен өзімді кінәлаймын кейінгі кезде баламның жағдайын бір сұрамаппын да бір жылы сөзімді аяп рахметімді айтпаппын ғой өкінемін қазір деп жазгүл апа жаулығының ұшымен көз жасын сүртті бір кезде олардың жанынан өтіп барып анадай жерге су жаңа шетел көлігі келіп тоқтады көлік ішіне шырттай киінген қара көзілдірік таққан бір еркек түсті ақсаңдай басып бері қарай жүріп келеді жүзі таныс па қалай өзі ол жақындаған сайын маржанның жүрегі сыртқа шығып кетердей атқақтап соғуы жиілей берді жазгүл апа бісміллә деп қайталай берді бір аяғын сылти басып жақындаған әлгі еркек қара көзілдірігін шешіп күлімсіреді міне ғанибет күлімсіреп құшағын ашып еді мынау әлем жап жарық жып жылы болып кетті күн көзі дәл төбеде шақырайса да бұлардың әлемі тас қараңғы мұздан суық еді дәл қазір іші қараңғы құбырдың ішінде жарығы жылтыраған тесік таппай сандалып келе жатыр еді ене мен келін олардың көзі шағылысты екеуі де көздерін уқалады байғұс жүрек осыншама соққыға төтеп бере алмай о дүниеден бір шықтық па Дегенде екеуі де түсінбей тұр қалай сонда иә қасен ғой бұл қасен денесін ағын су ағызып алып кеткен деп өлдіге санап қойған қасен ғой бұл ол өлмепті ол тірі сылтып басса да бұлардың қасына ол өзі келіп тұр рақымына бөлеген иә иә алла барды беріп бір сынаған иә алла барды алып тағы сынаған иә алла құдіретің неткен шексіз еді балам деп ұлының құшағына ұмтылды жазгүл апа жаным деп маржан да ұмтылды күйеуінің құшағына папа деп екі кішкентай да жүгірді әке құшағына қасеннің құшағы кең бәріне жетеді пейілі қандай кең болса құшағы да кең ғой оның олар жылап көрісті өксіктері тиылар емес қасеннің көлігін қаққан лауазымды қызметте жұмыс істейтін елге белгілі бір дүкейдің мас күйінде көлікке отырған жалғыз ұлы еді есірген ұл әкесіне хабарласқан қолында билігі мен байлығы бар адамға бұл тірліктің ізінде қалдырмай жуып жіберу не тұрады дейсің жол жиегінен арырақта ағып жатқан өзенге қираған көлікті лақтыра салу түк емес қанға боялған қасенді де сол суға тастамақшы еді бірақ есін жиып ыңыранған оның әлі де тірі екенін көріп дөкейдің мейірімі оянған сол дөкей қасенді шалажансар күйінде қала шетіндегі ешкім білмейтін жасырын үйіне жеткізген дәрігерінде сол жаққа шақырған мені түсін қарғайын десем жалғызым қарғамайын десем жалмауызым болды ғой бұл бала осымен бұл жағдай екінші рет қайталанып отыр бұрынғысында адам өлімі болған ол жағдайда әбден шығынға батып әрең жауып едім сыртқа таратпай заңға жеткізбей басқа да бүлдірген тірліктерін айтпай ақ қояйын жалғыз баламнан да тірідей айырылғым келмейді қайтемін енді өз қолымды өзім кесе алмаймын мені түсін аман қалдың ғой сенің толық еміңді мойныма аламын жаңа көлік сатып алуыңа да қаражат беремін мені түсінгенің үшін қосымша тағы да қомақты ақша беремін бұл жағдайды ешкім білмейтін болсын басқаларға басқалай түсіндірерсің мені түсін деген еді дөкей қасен есін жиғанда өзіңіз халық үшін қызмет етіп жүрген үлкейен орындағы үлкейен қызметкер екенсіз мұныңыз қалай жалғыз ұлыңызды жөнге сала алмай халыққа қалай ақыл айтып жүрсіз былыққа батып заңды бұзып жүріп қарапайым халыққа заңға бағыну керек деп қалай талап қойып жүрсіз кешіріңіз мен сізді түсіне алмайды екенмін ұлыңыз мынау түрімен әлі қанша адамды қағып өлтіруі керек сонда заң алдында бәріміз бірдейміз деп еді қасен тамағы қырылдап орнынан тұрып кетіп қалғысы келген бірақ оң аяғы санынан төмен жоқ денесін де көтере алмайды қабырғалары сынған ба қимылдаса бүкіл тәні ауырып жаны көзіне көрінеді аяқтан айырылса да бас пен тілден айырылмағанына шүкір өзін солай жұбатты ол дөкей қасеннің жанына дәрігерді отырғызып кеткен күні түні сол дәрігердің бақылауында обалы не керек жақсы қарат бірақ қылмыстан тағы да жалтармақшы бұлар қашанғы осындайлар тайраңдап жүреді кім еді бұлар сонша жазасын алу керек заң алдында жауап беруі тиіс қасен осылай ойлап еді шешімінен қайтпай дөкейді түсінуге тырыспап еді бірақ дөкейдің де өз жоспары бар ғой қасенді келісімшартқа келіспей бұл жерден босатпайды иә босатпайды уақыт өте сабасына түсер түсінер мені деген сенімі басым болды дөкейдің солай күн артынан күндер өте беріп еді қасен өздігінен жүріп тұра алмағандықтан сыртқы өмірден хабарсыз болды ем алып жатты қаншама уақыт бірақ қашанғы жағдайын жақсы жасап жатса да өзін түрмеде жатқандай сезінді ол бұған ешкіммен хабарласуға мүмкіндік бермеді дөкейдің жағдайын түсінген жағдайда бұл бостандыққа шығады қомақты ақшамен қасен бала шағасын әке шешесін ойлап олардың нендей күйде екенін білгісі келді сағында еркі өзінде болса баяғыда қауышар еді олармен бара алмады шыға алмады алтын тордан денсаулығы да қалпына келу үшін көп уақытты талап етті оның үстіне бір аяқпен қалай жүрмек бірақ дөкейің оның жолында қарастырып қойған мені түсінсең жасанды аяқты да салып беремін деп еді дөкейің де тегін адам емес қой қасен сияқтылардың талайын көрген талайының шәпкесін теріс айналдырып әккі болып алған уақыт өте қасен мені түсінеді деген сенімі басым болды ал қасеннің көзін мүлдем жойып жіберуге бойындағы тамшыдай мейірімі жол бермеп еді онсыз да біреуді ажал құштырған ары анда санда қинап қоятын қасенді емдеп аяққа тұрғызып жіберсем ар алдында ақталармын деген ойы да бар еді дөкейдің міне сөйткен ол әліптің артын бақты қасеннің ақылға келуін асықпай сабырмен күтіп еді ал әйелі мен анасының балаларының соңғы жағдайынан сырттай хабардар болғанда қасен амалсыздан келісті дөкейдің бар талаптарын орындады ешкімге бұл тірлік жайында ештеңе айтпайды тіпті бірін бірі танымайтын жандардай болуға келісіп қол алысты келісім шартқа отырды дөкей оған көп ақша берді ол берген қаражат үй мен көлік сатып алуға тіпті кәсібін ары қарай дөңгелетуге де жететін еді мен әлі де бұл дүниеде жер басып жүре тұруым керек екен жағаға шығып қалған шалажансар мені бір малшы тауып алып қырдағы үйіне жеткізіпті сол жақта мені емдеді ұзақ уақыт өзіме келген соң бұрын тірлік жасаған жандармен есептесіп өзіме тиесілі қаражатты өндіріп алдым деді қасен бәріне иә бардың қадіріне жете алмай асып тасыған ене мен келін тәубесіне түсті ғой тәубеге келу үшін міндетті түрде барды жоғалтып немесе тағдырдың таяғын жеу шарт емес шығар ойланайық не десек те барлығы қирап үміт сөне бастағанда жарқ етіп басқа жақтан жақсылықтың сәулесі төгіліп бақытыңды жалғап жіберетін бұл жалғанға кейде таң қаламын бұл жалған біз күтпеген көп жақсылықтар сыйлап бәрімізді таң қалдыра берсін ендеше